Сьогодні перший жорсткий зимовий ранок. Ви собі уявляєте, що там робиться. Це пішки капець. Під снігом аж дихати приходиться. Хожу на майстер-класи по танцях, допомагаю другу організації. І біжу, біжу, біжу, біжу. Такими ходами. Трохи не встигаю. Ну, в принципі, там на ну, початку ще ого часу. Але треба йти вперед. Треба рухатись. Але я вам хочу повідомити таку штуку, що після цього влогу ще буде відео. Теж влоги, після яких буде giveaway. Так що слідкуйте за каналом, підписуйтесь обов'язково щоб знати, що де коли. Ніфіга не бачу. Аж болять очі йти. Що в є? Ну ж все прибрано, все розчищено. Які проблеми? Нема проблем. взагалі Нема проблем. Все цивілізовано. Європа. Ви тільки подивіться, що тут робиться. Повна задниця, а вон дивіться, гребеться. На Тойоті. Гребеться, гребеться. Навіть він гребете. Як це не весело. Вообще. В сумці відірвався карабінший. Привіт! Привіт! Як діла? Ой. expectations and reality. Together because Chicken McNuggets, Макдональдс и Тони Хопкинс. Chicken McNugget. У нас сьогодні фіні класи. Хто сидить вдома, той сидить вдома. Майстер-класи завершення. Таксі нема. Пам'ятаєте, як було на вулиці, коли я сюди заходив? Йо. То вже ніч. Трошки зимно, зимно трошки. Чуть-чуть. Трохи люди ходять, трохи пороз топтували стежки, то можна ходити. Я тут, навіть в шапці. Мама, шапка, окей. Якщо ви дивитеся себе в цьому відео, лайк і підписка. І можна ще репост в соцмережі теж. Ледик давай вперед. Ледик, come on, come on, ледик. Ледик, молодец! Льодик, давай. На перехід, льодик. Давай, давай, давай, льодик, давай. Льодик, де з нами. Льодик, молодець. По переходу. Красава. Льодик, красава. Де з нами? Льодик. Льодик. Що, льодик? Нормально? Погодка тобі як? Каже, сидів би вдома, тільки нема вдома. Да, Льодик? Ти пес барбос. Макс, ну як тебе взагалі Тернопіль зустрів? А? Тому що це щось видно. Видно, звісно. Видко. Вид дуже класно зустрів. Фотка. Вдома. Велосипед. Ти хоч гроші вже получаєш, ні? Три долара в місяць. Велосипед. Таксі ви не визвали. Таксі не визивається. Вова, знаєш це? Самий странний тернопільський під'їзд. Самий странний. Просто який рік будинку дивився. Якийсь странний під'їзд. Навіть не можна нажимати на кнопку. А вулиці така жопа, такі ті жопи. Але як в день видно, блін. Якщо чесно. Бам, привіт. 12 ночі, Тернопіль. Йдемо по дорозі. Машин нема. Дві странні людини. Два тіла. Сунуть кудись. Вперед і вперед. І вдихаю сніг, блін. Задубало дихати снігом. Біля магазинів таксі нема. Єдиний варіант це пішки валити. По трасі трохи, а трохи не по трасі. Людина полярник. Таксі. Таксі, та нікого нема, нікого нема. Нікого нема, ніхто не приїде. Швидше всього. Але раз, ще подзвонимо. Може два. Чекаємо. Але так думаю, що навряд чи будемо валити пішки. Ну тепер у вас просто немає морального права мені не поставити лайк під відео. Підписка є всюди, тільки класні, будь ласка. І слідкуйте за відосами, якщо вам це цікаво. Подивитися по сторонам, чи там нікого не заносить. І тоді валити. Валити, валити. Але саме головне це грамотно просто притусуватися до якоїсь людини, в якої є кінтухи на машині, блін. Бо таксі це вообще не варік. Єдиний варік це йти на око ПТК. Бо ми йдемо по дорозі. Ближче до правої сторони. Саме ближче, що можна йти. от. Блін, це острівок безпеки, прямо якийсь зелений оазис. Око. В такій-то годині, блін. Що